mio uomo quello che mi cresce dentro. Nessuno mi ha lasciato mani per lavorare. Mi sto comunque attrezzando, costruendo un baracco. Cerco la concretezza di quest'uomo che mi cresce dentro ma spesso lo trovo fragile, malmesso cerco l'uomo magico che mi che però spesso di malavoglia appare forse è stanco di stare così lontano famiglia di negri, avere una donna negra che si fa carezzare le lunghe gambe negre su un divano blu, mangiare roba da negri, sentire l'odore di negrezza nel letto, una periferia di negri, un lavoro da negro. Bianchi di doppia Brizzaglio la nuova moda per famiglie. Lupi al tu hai sentito mille cose, occhi aguzzi come vetri di bicchieri spaccati. Ad un certo punto, mentre scorri gli occhi sulle nervose mani della barista, ad un certo punto, che ti impigli in una foglia di menta, hai visto i tuoi cessi di occhi spenti ma dentro fumava amore per le mani, per la mente fumava oltre gli occhi pugno come una lucertola al sole penso alla condivisione sono tutto solo libellule gialle viola rosse carezzano l'acqua il fiume scorre lento nel bagno vicino a me. scalzo. Davanti a loro sulla strada una piccola macchina con tarta svizzera. I due sono in simbiosi e cominciano a vedere scintille di fuoco dalla marmitta. C'è traffico. Il tedesco scende per andare ad avvertire gli sprovveduti con la marmitta in fiamme. Il tunisino rimane in macchina. È impresentabile. Troppo sconvolto tedesco torna con un nuovo passeggero che verificherà se le fiamme escono dalla marmitta. Spedisce il turisino nella macchina svizzera che in qualche modo si accomoda sul sedile vicino al guidatore, vecchio e er, con un cappello col nome scritto sopra di una banca. Il tedesco raccomanda al tunisino di portare pazienza Stai tranquillo, porta pazienza. Intanto fatti già 5 km, nessuna scintilla, sembra uscire dalla marmita. Si fermano di nuovo e ognuno riprende i propri posti.